Άντρα μου γέννη πενούσα πολύ τρόπον ως Plante peitro ies hieronto doliatron e persen, polon d'antropon idenastea astea caino negno, pola dogen pontoi paten algea hon catacimon, arnium enosem pepsiucian cainos ton et aeron, aludos et arus erisato iem enosper, Auton ars veterais in atastali eis in oronto, ne pioi hoi catabus hyperion os elioio, estion altar hotois in afeileton ostimon emma, ton hamotengete atiga terdios eipe cae hemi. Usa hem conta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou desde fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus companheiros a volta. Os companheiros, porém não salvou muito embora o tentasse, pois pereceram por culpa das próprias ações insensatas, loucos que as vacas sagradas do sol imperiônio comeram. Ele por isso dos dias felizes os privou do retorno. Deus nascida de Zeus de algum ponto nos conta o que queira.